Minecraft C. Bom, esse aqui é o episódio 24 de Outlast. Uh, esse é o episódio 24 de Outlast. Episódio bem história, tá ligado? Eu não levei susto nem nada. Na verdade, eu acho que levei susto, mas eu não, não lembro. Só que é um, é um história mais episódio. É um, história mais, é um episódio mais história, tá ligado? É mais progressão. E eu sinto que eu tô perto do final do jogo, pra ser sincero. Eu vou gravar mais um vídeo ainda hoje. E eu vou ver onde é que eu chego. Fiquem aí com um aviso. Me sigam no Instagram, lá também eu aviso toda hora que tem vídeo novo e também tem outras coisas legais lá pra você ver. É isso, valeu, falou e foi. Tchau. Seguinte, eu acabei de notar que o Action bugou tudo. Tudo. Tipo, eu não sei, eu ainda não sei o que, que aconteceu no, na, nos primeiros três minutos que eu, Nos primeiros não. Eu ainda não sei o que aconteceu nos três minutos que eu gravei. Eu não sei se gravou mesmo, se tá tudo bugado como eu vi que tava bugado. Se é algum problema que deu no programa, que na verdade tá certinho e o que. E o programa não tava tá processando direito, eu não sei. Mas é, bugou tudo. Eu vou tentar gravar um vídeo de novo. Você vai prestando bastante atenção se o action tá dando algum sinal. E vamos ver. Eu vou continuar, não sei de onde é que eu vou voltar. Episódio 24 sempre. Ok, eu voltei de onde? Ah, tá, voltei daqui. Ok, é, eu voltei certinho na parte onde, onde eu tinha parado. Então, eu tinha parado no outro episódio. Então, melhor, porque dá pra me gravar tudo de novo. Tá, só tem uma parte que dá pra ir, então. E esse elevador. Só que eu acho que esse elevador é a resposta. Será que eu entro, velho? Ah, esse elevador precisa de uma chave. Essa música tá chata. Se você escutar uma criança chorando de fundo é minha irmã. Tá, eu já sei o que vai acontecer aqui, tá? Eu sei que tem uma battery por aqui. Não, não é aqui, é lá no outro lado. Vamos ver. É aqui, ó. Tem uma mão com a toca uma battery. pianista, que não vai fazer nada comigo, até se eu chegar perto dele. Ah, eu vou abrir aqui, eu vou fechar. Aqui, aqui eu não tinha visto ele. Take my heart. Tá. Isso. Ah, tá, aqui não tem nada, tem um bug de iluminação aparentemente. Ou é a porta? Ah, é a porta. E ok, tá. Aqui eu vim. Agora fecha a porta. E aí eu vim aqui e vi esse cara e dá uma nota quando eu vejo esse cara. Não sei se vai dar ainda. Ou se eu já tenho a nota. Deixa eu ver. Nota. Variação estática. Essa aqui. Ok. Eu vou reler ela. A estática de novo. Um paciente se ajoelha em oração. Talvez se deixou enganar pelas bobagens do Padre Martin. Talvez ele ouça o que eu ouço mais claramente. Talvez seja seu caminho para fora deste lugar. O padre chamou isso de Evangelho de Areia. Ok. Ah, aqui tem um... Eu notei que parece ser um heavy bug aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu acho que é o, Ryan, o Outrider, mas aqui eu acho que é um heavy bug. Essa parte... Essa parte aqui. Sem a fumaça, no caso. Então vamos lá, vamos continuar. Mas espero que dê tudo certo. Essa parte aqui me lembrou muito Resident Evil, porque tem um buraco na parede. E eu pensei, pô, se o Chris Walker chegar que nem o Nemesis naquela parte da Resident Evil 2 Remake. uh, <laughs> pronto, eu parei aqui. Daqui eu não vou pra frente. Vamos ver. Ah, não vem Chris Walker. Puta merda. Não. Ah, já tem um cara ali. Dá pra mim pra aqui? Não? Tá é aqui mesmo. Opa, desculpa senhor, não quero te atrapalhar. Só quero passar mesmo. tudo certo, tá? Ó, ó, ó. Lava a mão, moleque. faz destruição aí. Ah, tem um cara aqui, ó. Nem tinha visto. Desculpa, senhor. Eu não quero atrapalhar ele. Eu, não quero... eu vou tentar não encostar nele. O que é isso aqui? Nossa, velho, que raiva essa câmera. Ah, uma é um jeans. Ok, desculpa, desculpa. Desculpa se eu atrapalhei. Deixa eu fechar a porta. Miles, fecha a porta mais devagar, pelo amor de Deus. Opa, senhores só ver se vocês não tem battery é document aqui. E aí eu já vou, tá? já fechar a porta pra vocês ficarem mais à vontade. Foi. Primeiro na esquerda, porque direita é sucesso. Opa! Eita! Senhor, a janela tá aberta, é melhor você... Ah, fraquetada. Tá, tá por aqui que eu tenho que ir, provavelmente. Depois eu volto aqui, senhor. Uh, ah, 326. Bem. Nossa! Relâmpago bugado. Aqui um senhor. É, aqui outro. Ok. Desculpa, é, desculpa o é incômodo. Só vim ver se estava tá tudo certo. Você tem aqui aberta. Nossa, que planta é essa, velho? Esse lugar é, é o Monte Massive, parece. Desculpa, tô indo. Fechei a porta pra deixar mais à vontade. Ok. Senhor? Senhores? Ah, só senhor. Ok. Você tem um documento que eu preciso ler. Então, muito obrigado. Eu já vou, só vou ler aqui, já vou sair aqui e deixar você à vontade. O Evangelho de Judas. Eu sou um suplicante indigno, que só pode servir Nosso Senhor alimentando-o. Leve-me contigo, Warrider. Eita, caraca de onde é que foi de casa aí. Permita que eu possa ser de meu rebanho, Eu te veja e pare com suas mentiras e vá para um verdadeiro, uma verdade maior. Seu tempo sobre o mundo chegou. Reunizinho por um seu. Ok? Ok. A ah, legenda aí pra vocês, eu não. Não vou ler esse é muito mais alto porque eu não me sinto muito confortável. Ah, eu já tinha lido ali. Eu tô voltando, acho que ele tá indo pro, pro outro lado. Ah, tem uma BT aqui. Ah tá, já tô cheio. Não tem nada. Não é essa. aqui é um monte mais Imagina me dar um raio na cabeça. <laughs> Olha a água fazendo curva. Por causa da lente quebrada. Eita. O objetivo continua sendo, continua sendo. Eu acho que eu sincronizei, se eu não sincronizei, ferrou. Ok. Não sei pra onde eu que Provavelmente pra lá. Escutei um suspiro, velho. quê? O que tá acontecendo? Ah, esse sino, velho. By Job, you alone shall escape the Delva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Thou, my son,